экранда газ разряд түтүгүн көрөсүз түтүктүн жанында магниттик жебе бар жебе жердин магнит талаасынын багытын көрсөтөт келгиле чынжырды жабалы түтүктө газ разряды пайда болот чынжырды бойлоп жүрүү жебе агымы бурулган аны мурунку абалына кайтарууга аракет кылалы көрүнүп тургандай бул мүмкүн эмес демек газдардагы токтор магнит талаасын пайда кылат